UX is hot, maar wat houdt het in en wat zijn de voordelen ervan? In deze opleiding bekijken we UX op verschillende vlakken. Hoe het kan bijdragen aan het designproces, wat de bouwstenen ervan zijn en wat de verschillende functies zijn binnen een UX-workflow. Deze opleiding is interessant voor iedereen die betrokken is bij het designproces, van designer tot projectmanager. Het zal duidelijk worden hoe belangrijk UX is en wat de voordelen ervan zijn voor u of uw organisatie.